Liloba moko. Mbote, mbote, bandeko balandi na biso ekoki tokutanaka na bino dernier virage votre émission na plateau oyo bomesani je crois que lelo ezali jour oyo tokutana na bino le mercredi comme d'habitude émission tosalaka avec mon frère kashisha à partir donc ya allemagne je crois que bato bakomi déjà Komesana tokomi kozwa ba coup de fil egalement ba message egalement ya batu ebele batu bakomi ko reagir de plus en plus ebele pona ko ko intervenir en tout cas na kati ya emission oyo oyo tosalaka pona ko edifier bana nzambe merci en tout cas na batu nioso na batu nioso oyo bazali ko participer pour que cette emission e avancer ekende liboso alors bon d'abord frère kashisha mbote Mbote frère Alimia, mbote ba ndeko ba landi, ba ndeko ba tali. Ce que nous sommes en train de faire tozo sala yango pona bino, c'est à dire tozo sala yango te po eza na kati ya ba tiroirs, tozo sala yango pona chaque mercredi bo za reellement edifie, alors nous benissons le seigneur par rapport na avancement n'est ce pas ya oeuvre oyo, Nkolo a continuer ko sunga biso, apesa biso makasi, apesa biso n'est ce pas ba possibilites na temps surtout. materiel ya koluka ko continuer toujours musala oyo et puis naza kosenga pe na ba oyo nionso baza ko continuer kolanda biso bolanda biso kaka te mais botia makambo toloba na misala wana nde bokozua reellement des benedictions uta na part ya nkolo ye moko merci beaucoup amen amen merci frère kashisha donc émission na biso ya lelo thème émission na biso ya lelo lelo tokolobela sur ba témoignage ya ba ex sataniste entre guillemets Tu vois que bato oyo balandaka ba reseaux sociaux mikolo oyo etombwaki quand meme ekomi pe mua mingi des ex satanistes avec leurs temoignages est ce qu'il faut ko croire na ba temoignages wana est ce que pona ko koma serviteur de Dieu il faut necessairement passer par ba temoignages oyo il faut dejà il faut kozala necessairement un ancien sataniste parce que tozali kolanda yango tozomona ndenge eza kokende mais ezali quand même de, de temps en temps parfois ezotia mwa bato mingi na badoute par rapport ya batémoignage oyo nyonso tozali koyoka ya baex sataniste bakomi ebele bakomi koleka na bamédia mpo na kosala batémoignage na bango bakomi baserviteur de dieu baservant de l'éternel toleka mpe kotala ngo na kati ya émission na biso ya lelo Est ce qu'il faut croire na ba temoignages wana nyoso ya ba ex satanistes tokotala ngo avec mon frère Kashisha alors frère naite soki avant to kota na prière ozali lo mo bakisa par rapport à thème ou euh, toke na prière vraiment toke na prière mbala moko po tokota na thème voilà totani nkolo voilà amen voilà totika émission na boko ya nzambe amen toko prière toko prière merci nkolo topamboli yo mpo na Mokolo ya lelo opesi biso susu mokolo kitoko papa tolalaki tolamuki opesi biso makasi ya kokende misala tozongi mais siko to se rendre disponible mpo na kosala mosala na yo tosengi yo moko ozwa reellement controle ya nyonso papa nasengi yo osunga biso kamba biso par l'esprit afin que nyonso tokosala nyonso tokoloba bana na yo ba comprendre mpe bazwa lobiko seigneur Mokonzi tobebisi nionso eyali misala ya monguna puisque tango tolobela makambo ya monguna il n'est pas content akoluka abebisa akoluka a faire voyager makanisi na biso yango toyali kotelemela yango na kombo no Yeshua toyali kosenga yo moko ozala na biso okamba biso par ton esprit afin que bana oyo bazwa reellement quelque chose de ta part seigneur papa totiki mabota na maboko na yo natiki frère Alino na maboko na yo namitiki nga pe na maboko na yo sunga biso tambwisa biso na molimo na yo na kombo no Yeshua nde tosengi boye ko definir biso temoignage parce que bon ce qu'on a remarqué quand même un tout petit peu soki bato bato bazoloba témoignage eza toujours makambo ya mabe moto asalaki et donc là même na niveau même ya bandeko mosusu baserviteur de dieu mosusu batunaka toujours soki oye pa nzambe est ce que oza na témoignage est ce témoignage no eza nini eza souvent comme ça témoignage no eza nini et puis batémoignage yango eza toujours kaka na basansa mabe nasalaka mabe nazalaki asecte femme ya yidi sufer oyo na bandaki kolia bato nazalaka ndoki nazalaki sadike C'est ça les temoignages oyo batu bayokaka oyo bazelaka pe koyoka mais nayoka temoignage te olobi ke na mutu ayepa temoignage ke nasalaka makambo malamu tout ça nasalaki boye nzambe abengi na osalela ye eza toujours makambo kaka ya mabe ememi mutu na kota malamu toke na na niveau ya, ya, ya, ya, ya definition quand on parle de temoignage awa hein, na, na, na kati ya donc na misala nzambe temoignage ezalaka vraiment nini temoignage eza nini voilà mais mingi mingi na nzambe c'est à dire tango yo mona ba apotre par exemple ba apotre ya yeshua bien sur baza kopesa temoignage na bango tango bazalaki na mokili ou tango bazalaki nanu ba païen à l'occurrence ici ya apotre paul aza kopesa aza ko explique na ba tango azalaki na mokili na ndenge pe nzambe aye ko n'est ce pas donc kokutana na ye mais temoignage ya malamu ezalaka mingi mingi par rapport ya la bonne nouvelle c'est à dire une personne est en train n'est ce pas de parler par rapport à ce qui s'est passe na conversion na ye mpo bato bakoyoka ye bango mpe ba donc bango mpe babongola mitema Ce n'est pas na ndenge ya ko persuader bato, c'est pas na ndenge ya ko n'est-ce pas koluka kotira tension bato batala nde yo nde tomonaka yango na, na kati ya ba ya ba témoignage oyo toomona lelo surtout ya réseaux sociaux ekomi lokola lokola maladi c'est-à-dire c'est pas ça à, donc à l'époque je, je me rappelle il y avait aussi des gens comme ça baza kotondisa banini ba, ba groupe de prière moi je me rappelle à l'époque na ba bandal wana ba mangembo tout ça mutu moko azalaki wana aza koya non omoni signe ya mercedes eza boye boye na boye akosala des heures et des heures mais sikoyo nyonso wana ozopesa ba, ba heure mingi mpo na koloba makambo oyo peut-être ça ne donne pas la vie et pourtant na temps wana fo nde koteya bato yango na bi ke selon la bible normal témoin, témoin, témoignage yali ezali donc euh, euh, mutu aza kozala témoin personnel ya changement na ye sikoyo aza sikoyo koya yango epa bato mosusu pona batu balanda pe soit schéma ou bien soit ba comprendre ndenge ye abongi motema peut être ekosala pe que batu mosusu bakoma pe n'est-ce pas ba disciples à partir ya témoignage ya mutu wana je sais pas soki na se faire bien comprendre frère Ali oui oui ça c'est balandi yo na bokebi nyonso mais nga nalobi awa c'est à dire que ba témoignage parce que même bato bazolanda biso baza toujours assisté na ba témoignage oyo ezali peut-être ko En fait, oyo ezo lakisa mutu azali na nzela mabe. Nde tomonaka ba témoignages presque nyoso. Est ce que ezali te que parce que batu balingaka bayoka kaka biloko wana parce que soki mutu aye na témoignage na ye oyo ezali asalaka mabe te alobi te asomaka ba vie na ye ndenge nzambe abengaki ye okomona eko attire mpenza bato te mais soki omoni kaka témoignage oyo ezali ke moto azalaki cinquième femme ya dilucifer oyo aliaki bato oyo azalaki boye Omonaki batu bazali vraiment baza va fandi bazali kolanda bazali ko partage yango est ce que quelque part eza aussi te que batu pe balingi kaka bayeba kaka biloko oyo mutu ya mabe asalaki parce que toyoka pe na ba eglise mosusu ezalaka mutu akoya na temoignage na ye po apesa na eglise mais na kati ya eglise ba modifie temoignage yango bameki kolamba yango lisusu c'est à dire que ndenge mutu alobaki non place oyo à la limite il faut bakisa ta mosusu c'est-à-dire bameki kotransforme témoignage ya motu mpo ezala beaucoup plus euh, comment dire ecapte encore plus attention ya bato alors est ce que le témoignage nde natuna na question a ah, frère euh, kashisha témoignage ya malamu ekoki kokapte attention ya bato te mpo na nini bon frère problème eza nde hmm. problème eza que hmm. euh, dans l'ensemble donc plutôt en général Un etre humain en general azalaka plonge na futilite. Etre humain en general azalaka plonge na makambo oyo epesaka tina te. Exemple, comment se fait-il mutu ozotala Maboke theatre pendant quatre heures du temps? mais soki ozwi kaka livre yango otangaka boye komolala est ce que eza normal nanu kutu okisisaka premier phrase te pourquoi parce que motu na yo eboyi ezoboya yango ezoboya okolisa yango hmm. olobi olobi hmm. naye motu eboya ezoboya okolisa yango ezoboya ezoboya hmm. c'est-à-dire moi je pense que ezali éducation d'abord éducation ya motu et puis en plus eza mpe ndenge motu andimela nzambe tu sais nous autres on n'a pas vraiment euh, passé ba temps ebele bele na makambo ebele bele na kati ya mokili awa ça dit par rapport ya ya ba ya ba ya ba futilité bele bele et tant que kola pe au mona pe tant mususu oza na na na na 16 ans oza camarade à 20 ans c'est c'est différent là gamin oza na 16 ans na camarade ya ya ya ya 13 ans ça commence de là et puis après plus mm. tard ce qui nzambe à côté na kati ya vie na yo nzambe a changeaka mutu mutu akomaka ko aspirer na makambo ezo pesa réellement Oyo makambo oyo eza kokolisa ye spirituellement, physiquement et puis intellectuellement meme puisque meme intelligence ya ki bomoto c'est Dieu qui le donne, c'est Dieu qui la donne donc intelligence c'est à dire Nzambe akoki kopesa yo intelligence te soki amoni que oza nanu mwana muke na kati ya mutu bassesse ya li elingi koloba nini? Soki par exemple yo oyebi que bato balingaka kaka balia kaka fufu. Sali yo olamba ka fufu chaque jour. C'est que na yo ozamba fufu na ba ba balinka ka fufu c'est que il y a il y a il y a une certaine complicité na bino mibale. Eliko bani. Le gens qui viennent avec des témoignages soit disant plus que eliko se pesa ba tu as marqué eloko mo lobia wa que euh mutu na témoignage ba komi ko luka ba balamba yango mm. tout ça ba modifier yango voilà mm. donc euh, mm. donc je, je, je parlais avec euh, avec euh, avec euh, donc un bien aimé azo bisanga likambo wana pe mm. abisinga yango c'est à dire na Kinshasa mm. il mm. y a une église euh, soi disant il euh, y a un soi-disant pasteur garçon moko aye azalaki soki homosexuel aye kuna na kati ya église wana mpo apesa témoignage na ye après bango bakomaki koluka d'abord un Bango ba baluka d'abord un ba changer façon na ye ya koloba, ba changer ba meka ko changer témoignage na ye par rapport ya ya ndenge alingi alobela ngo et puis baza baza pe koloba na ye que ba ba même même même na besoin n'est-ce pas bango pe ba donc ba coucher na ye après ba komi ko pesa ba ba nini ba ba programme que soki euh, c'est à dire okopesa no témoignage mais au continue na vie vie, vie na normal ya homosexualité mais na kati ya média ebimi neti eh, que donc otika tocosola yango hors caméra fatigue ezali mais boza boyaka na besoin kosala eloko boyokanaki pourquoi puisque eza makambo bino moko bondimi ya kosala yango elingi koba nini ntango mm, mm. tozali kodepense sikoyo eza temps moko biso moko tolingi todepense yango mais soki omi kodepense temps na makambo yali futile yali makambo ezanga ntina okomona ke mm. okosabrutir après ozomona bref témoignage oyo ekochange vie ya bato normalement fo ya témoignage oyo euti epa nzambe soki moto vraiment aza na esprit ya nzambe apesi témoignage na ye moi je pense que bato bakolanda ye c'est pas tout le monde qui vont aimer mais bato bazali connecté na esprit ya nzambe nde bacomprendre profondeur n'est-ce pas ya témoignage na ye mais soki ekomi ke ngai na ye kopesa eloko mpo bato balingi yango yango nde naye kopesa se quelque part na ngai mpe nayebi eloko naosala te je sais pas si j'ai répondu hmm. à ta question voilà ça c'est très bien alors tokota quand même na, na, na sujet na biso tolobi baex sataniste hein, parce que je crois que tozolobela déjà makambo ya témoignage yango donc tolobeli déjà yango mwa likolo likolo mais tokota quand même en profondeur par rapport ya batémoignage hein, parce que yango nde eza kointeresse bato parce que baex sataniste ekomi lokola titre moko boye mpiso omoni kaka batitre yango kaka so apesi kombo ne mema sika bakoma toujours ex sataniste c'est-à-dire c'est comme si ekoma kombo moko oyo ekolata mutu vie na ye mobimba ozalaki sataniste te mpo na référence na yo toujours meme na batitre kaka Patrick soki boye ex sataniste saki boye c'est ex cinquième femme ya Lucifer des choses comme ça c'est-à-dire que ekomi lokola titre moko ya mutu et puis mutu akomi kotambola nango partout aza kokende ba eglise nionso azokota ba mangomba tout ata so asali 10 ans 20 ans bakoma toujours ex sataniste ekomi mwa référence par rapport nango alors batémoignage ya ba ex sataniste frère kashisha je crois kolandaka mpe yango je crois kolobi déjà a mwa moke comment est-ce que peut-être nayebi te est-ce que tokoki kokroire na makambo bango balobaka est-ce que ozo pense mpenza ke question nanga eza kaka boye hmm. yo ozalaki cinquième femme exemple ya lucifer hmm. d'abord eza déjà faux hmm. soki bakomi bongo eza faux kwani puisque lucifer au fait azalaki mauvais te akomi mauvais nde ntango akomi satan akomi mauvais nde ntango akomi diable c'est-à-dire eza lokola métamorphose métamorphose c'est-à-dire lokola tomonaka chenille akomaki akomi papillon akomi papillon tout ça voilà lucifer azazaki lucifer tant azaki créé et pas nzambe c'est-à-dire ange de lumière après aye kokoma satan après aye koma le diable c'est-à-dire eza yoka moto aza kokita ma donc vers le bas c'est-à-dire soki yo ozobi te oza mwasi ozalaki mwasi ya lucifer soki omoni tya bakomi titre wana ke non ex mwasi ya lucifer ou bien ex je, je, je ne sais pas collaborateur ya lucifer eza tya mensonge ya lokuta pourquoi puisque Lucifer en soi n'était pas encore déchu ntango azalaki Lucifer azalaki akomi Satan nde akomaki déchu hein, aye kochanger kombo aye kochanger titre aye kochanger baattribut akomi Satan akomi diable plus tard c'est pour dire que batémoignage oyo tomonaka peut-être bakozala na vérité moko ya 1 pourcent mais nga soki naza na problème wana nga na problème wana nga naloba yango donc 99 pourcent ya vérité 1 pourcent ya mensonge vérité nyonso ekwei na kati ya youtube lokola lokola comment appelle ça lokola mikate comment on dit pas lipa bah oui c'est ça comment na loke loko moko mikate et c'est chaque minute soka la mwina tongo lipa ezanga ate na mutu na ye eza deux thèmes thème ya liboso ba témoignage thème ya mibale ba prière C'est à dire ozomona ma titre le titre ya prière wana eza kutu sujet mosusu nasi nasala yango déjà que non mm. comment dévorer soki nini comment euh, donc euh, jeter euh, donc euh, cette flamme de feu na kati ya camp baennemi et les gens aiment ça mm. et mm. youtube aime ça et puis ezo kogénéré banini bamobaye mm. kocomprendre mpe mm. que comme makambo ya témoignage eza kosimba tosala ndenge nini frère toi mm. tu crois vraiment Le diable na sa, na sa mechancete ndenge, ndenge az, az, azalaka wana mutu moko boye aye mm. avandi atie kamera na ye il dit des choses mm. oyo ye avivaki na diable supposant que ye mutu wana aza sauve ah, plutôt hein, mm. c'est dire as, il était là-bas il est sorti mais mm. tu pars faire une émission avec une personne qui ne connaît pas Dieu elingi kaka bongo sans suite diable akoya kocombattre te ah, biso kutu bacombataka biso na diable siko yo siko motu kutu oyo aza kutu cestadire aza nde meme mpa na protection ya nzambe maza siko abengisi mpe yo na kati ya émission mpe olobiki ah vraiment ngai nazalaki mwasi ya lucifer nakendaki boye nasalaki boye nasalaki boye epuis ah bon ezalaki ndenge nini frère théâtre théâtre ça ça dit soki ba ba viva makambo ba viva makambo peut être muke bango siko ba ba ba tiango levure yango to benga ngo siko ni to yango ni donc euh, donc euh, pain avec euh, hmm. avec le vin on les a pain sans le vin hmm, hmm, mais frère moi tant lobi lobi théâtre ça ba théâtre mais frère tout ba ba ba bon acteur quand même hein, ba acteur moi ma casse parce que ce boki ba témoignage on sent quand même Mua mua logique ya biloko mua azo loba c'est à dire que ba kotaka na profondeur ya liloba est ce que na yebi te parce que Bon, kosala théâtre bongo faut kozala aussi là oza bon acteur. Comment comment comment est-ce qu'on peut imaginer mutu oyo afandi na eka boye? Bon, je pense nazo le cas que aye na témoignage oyo abakisi, aye ko former abakisi masolo. Comment est-ce que mutu akozala inspire jusqu'à ce niveau là po aya kopesa maloba oyo peut-etre ye avivaki te mais atia yango na, na, na compte ya, ya, ya diable ndenge azalaki serviteur comment est-ce que okoki ko, ko imaginer cela parce que quelque part aussi c'est quand même assez euh, comment dire c'est étonnant nga ekamusaka mutu afandi abandi kokosa azokosa masolo epuis aosala yango ba épisode depuis chapitre 1 ti bakenda yango ti ba 20 basala yango nde ouais. frère basa parce que bango baza na bana intelligence wana également cest dire biso bamosusu baapprendre yango basena totangi hmm. matthieu 24 14 liboye yesu hmm. aza koloba boye cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de hmm. témoignage à toutes les nations alors viendra la fin c'est-à-dire Un temoignage c'est par rapport ya bonne nouvelle ça dit bonne nouvelle soki to ko teya batu na na donc na donc na ndenge to mona ba temoignage zo leka soki ça ki bonne nouvelle kaka yango moko on allait comprendre ça dit il faut de batu je, je ne dis pas ici que ba bomba non soki likambo esalemaki muke loba likambo esalemaki frère moi je suis en train de penser soki batu ba oyo baza ba bali d'accord nango te vraiment Je suis desole nga ko faire tata de penser eza boye frère hmm. mutu avandi na ye azui groupe ya bato mibale misato frère biso toa bato ya média nayebi ndenge elekaka bien sûr hmm, hmm. na ndenge ya normal tokosola mpe tobi frère tout ça, tout ça, tout ça. Mais comme ils sont battu le coup, on ne fait pas des choses comme ça. Ils sont en train de voir comment est-ce qu'eux, peut-être, font. Avant, 26, 2 personnes, 3 personnes. Ding, ding, yo okoloba boye okosala boye te place osala boye place osala boye place osala c'est-à-dire faut ba bongisi yango et puis tant baza baza kosala yango ils sont conscients que baza kosala yango mpo bazwa mbongo frère mpo soki eza likambo ya mbongo te je te dis vrai soki likambo ya mbongo te omona motivation wana te et puis mpo na koyeba que mpo na koyeba que eza ya ya nzambe te c'est pourquoi napesi exemple Bakendaka epai na mutu moko to mibale oyo bayebi que mutu wana alekisaka ba nini, ba biloko wana et pourtant soki mutu vraiment azalaki serviteur soit disant ya diable et que abongoli motema, mutu wana akoki mpe kosala temoignage mpe na salle moko boye mbala moko epuis esili na yango. Ekomi que aleki na chef puisque tango ozosala sikoyo ba nini, ba chapitre wana sikoyo ozokende na biso wapi? Ok ok c'est à dire ça n'a rien à voir avec euh, Ephésiens euh, 5 11 oh non il faut ne prends pas il faut pas prendre part aux œuvres des de ténèbres il faut non ouais, ça n'a rien à voir frère c'est à dire c'est comme si toi tu nous étais en train de nous dire que tu as été la femme du diable tu as euh, soi-disant euh, oboto na donc na na diable soki otikela ye bana to mpe toyebi te après obimi na obi mpe koloba sans pourtant toyeba même transition moko esalemaki quand opesa biso banini ba euh, donc comment est ce que esalemaki ndenge nini ke yo donc ici donc d'abord qui t'a dit que faut sikoyo bebebloko wana fo oloba ngo bongo est ce que tu as consulté dieu est ce que euh, eza makanisi na yo moko est ce que tu vois c'est à dire il y a, il y a tellement trop de est ce que frère il y a tellement trop de questions c'est pourquoi moi je, je suis en train de dire Soki mutu aza libanda kuna aza makambo aza koloba eza ya vrai frère tomona ka difference difference aza ka moko il va parler et puis il va se taire c'est ça c'est c'est on a ça comme frère puisque tant que yo pose la question tu, je, je sens que oza oza comme bunda mais est-ce que est-ce que est-ce que frère makambo nzambe ezalaka clair Mais soki otali ye mpenza bien na œil spirituel osanti ke motu oyo neti mpenza aza afermi te neti abongwani te azoloba makambo oyo ya vivre ya mabe ya nini mais na ndenge na ye kaka na ndenge aza vie akomi komene meme après kobongwana ozomona neti kaka ke moto yango complètement abongwami te est ce que ce n'est pas aussi autre stratégie ya diable c'est à dire ke akoya kofaire tromper bato moto moko ayaki nazalaki na diable nasalaki boye epuis soki olandi na batemoignage mosusu bapesaka meme batiyo ba piste comment ce que tosalaki tozalaki boye bapesaki nga bible magique moko boye balobaki biki moko boye fona sala boye e bamosusu kutu baloba nayoka batemoigne mosusu après témoignage wana bato bakomi kobenga ye ah nayoki formule wana boyobi otiki na epesaka mpe formule wana ntana nde yango nasalela yango est ce quelque part c'est pas aussi stratégie parce que diable aussi aza moto ya bastratégie amona bato bazali kosambela akoti mpe na kati kaka bango akosi bino na masolo ale bino mpe bobemani na mouvement ekozala stratégie ya diable te frank kashisha bien sûr que oui ekozala mpe ekozala mpe donc hmm. nini ya ba ya ba ya ba euh, manœuvre na ye azolinga euh, hmm. donc euh, a tiré ba faible pourquoi plus que voilà. ndenge nalobi quand je quand euh, je préparais donc euh, cette émission euh, namekaki kobeka kotala na kati ya monde chrétien dans l'ensemble nayeba bapays hmm. nini oyo bapesami batémoignage ya genre wana frère voilà. je suis tombé na bapays kaka oyo bapays pauvre ozomona hmm. baamérique latine afrique hmm. afrique mbana ezalaka kota bani banigeria ezalaka kota bacongo bacameroun cestadire ce sont presque le même chose et puis soki otala yango bien hmm. okomona ke aire moko eza kozala neti ba répétition ya nini ya bafilme ya banigérien voilà. eh, c'est à dire quelque part ozomona que soki ezali na cadre ndenge olobi eh, ya donc mm. stratégie n'est-ce pas ya diable ekozala hmm. vrai pourquoi ndenge olobi que moto hmm. apesi soit soit disant témoignage bato bami hmm. kobenga ye mpo na nini apesa bango formule wana ono nazali na hmm. mbongo ebeso nabeti kaka bombongo ebimi esali bombongo ebimi sikoyoonaka na kati ya pays moko boye o oh, motu kutu amonaka bambongo te amona meme pas sengi amona bambongo hmm. na mosika ya déjà na congo peut-être na na na kuta simba billet ya 100 dollars boye te yo zoba ke no voilà. ntango nakotaki nabeti boye na misi 10000 dollars mm. mais c'est normal ekozala mm. mpe stratégie ya diable pourquoi les gens mm. viendront chercher il y a, y a, y a mm. une certaine époque en allemagne euh, mm. église oyo babe yango église eyali euh, secte oyo mm. babengaka donc scientology c'est à dire euh, scientologie scientologie euh, baye kosala nini temple yango na kati ya berlin Qu'est ce qu'il faisait? Hmm. Baza kotambwa na, na, na, na nzela avec euh, avec banini ba brochure baza koyebisa hmm. motu boye moni ndenge eza boye so okoti na kati ya scientologie ta bato niveau okuta na bango bato ya boyeboye cest baza kolaka yo biloko ya bien hmm. epa na bango cetadi que hmm. baza na besoin baatire attention na yo parce que je pense mpe na bacongo mpe na baafrike eza mpe bongo ke motu moko boye auti na monde ya ténèbre aye n'est ce pas koloba makambo oyo bino bokanisi ke azali ko denoncer le diable frère na kati ya bible ngai nameki kotala ko parcourir bible mobimba frère namona place namona yango te place oyo keno mutu moko boye azalaki sataniste hein? à part mm. place où tout le monde a ya comment comment il s'appelle comment il s'appelle euh, comment il s'appelle si je me trompe pas bah, bah, bah, c'est pas je sais pas ce qui c'est pas Simon le magicien ou bien moko mm -hmm. fana tala ngo bien a, donc ça dit a, a, donc d'abord il voulait montrer sa force mais après tango ba ba ko teya ye abongoli motema tu vois mais to mona mm. place mota lobi que non ngai nazaka boye kala non non non pourquoi le témoignage qui prime tu peux changer de vie yango nde témoignage oyo moto akopesa tu vois quand tu parles de choses comme ça euh, Frère eko eko aider batu na nini? Comment est-ce que ngai par exemple ngai na vandi na ngai je suis pas sataniste je n'ai pas envie de devenir sataniste na kelanda eloko moko boye ya, ya deux heures du temps mutu azo loba que non après na monaki nguma na koti na nguma nguma ekomi ekomi jeep oh jeep frère mais na okenda wapi na okenda wapi bref ça que moi je pense ndenge olobi Bato bakeba, bato bakeba, baoyo bazolanda biso bakeba, ekozala mpe manigances ou bien ekozala mpe ba strategies n'est-ce pas ya diable mpo alakisa bino que kuna tozwaka mbongo facilement. Alors comme c'est un pays ou bien ce sont des pays hein, na ba Amerique latine mpe ezali ba pays très pauvres, bato baza quand même ko se laisser aussi avoir dans des choses pareilles, ce qui est deplorable. Ah, c'est vrai, frère, très bien, toujours le bas, ah, peut-être, bah, tu vas comprendre, peut-être, sur ma baie, tolobi te ke badoso bazalaki mpenza kosala misala ya mabe mpe babongwani motema donc ça c'est aussi il y a aussi de vrai aussi parce que bon azalaki mpe mabe asalaki mpe mabe mais oyo toujours dénoncer beaucoup plus ezali peut-être badérive na yango parce que on sent que bato bakomi koprofite n'est-ce pas na bagenre ya batémoignage wana mpo basala oyo ya bango profit derrière batémoignage na bango donc bakomi kobakisa ntango mosusu azalaki nayebi babakisi eloko mosusu mais quelque part frère na bandeko balandaka batémoignage bon on peut quand même dire que ce qu'on peut retenir ya, ya, ya malamu ezali kocomprendre également ruse ya diable cestadi ke ndenge diable afonctionnaka c'est ce qui est important aussi ya koyeba yango diable afonctionna boye bamosusu mpe quand même bazali mpe kochanger en fonction mpe na batémoigne mosusu oyo bato balobaka nayebaki ah place oyo mabe ezalaka boye place ezalaka boye ah, asalaki boye cestadi quelque part aussi eza eza aussi une partie aussi ya ya ya ko édifier bato pe ezalaka na te façon ko bakisa place wana to lobaka mabe te hein bon um, frère ngai mm. nazo beta sete omoni mm. nalo ngai naloba boye rapidement so oza médecin mm. vrai médecin eh, donc euh, otanga classe oza na médecin okozo oza na hmm. gare du, donc du midi gare du nord soki wapi omoni motu mwa akwei hmm. yo oza médecin de vrai omoni motu mwa akwei après type mwa azalaki wana a rapidité aye sikoyo mpo na koyede motu wana akomi kofine gorge yo médecin osali okoya kointervenir mais osama na le vrai hmm. si si si si ya de vrai pourquoi biso sikoyo tomipesa temps ya koluka koyeba makambo yango biso sikoyo toza même pas Ali coupable ou bien Ali Ali comment appelle ça Ali euh, euh, c'est ça coupable ou bien soit Ali babenga ngoni benga ngoni Ali complice Ali complice na kati injustice wana c'est dit c'est pour dire que frère makambo nyonso tomona na se na se ya moi mabe ezali malamu mpe ezali bato ya malamu bazali bato ya mabe mpe donc bazali nga nandimi te frère alime ndenge nga namonelaka yo boye okokenda na nzela omoni motu moko abeti mwana moko mbata yo mpo oleki sanki oloba debat après yakoloba ke non ya voilà. frère aussi na sens wana voilà voilà ça c'est bien alors tozopusana moke moke parce que lelo tozala mpena molai mingi te alors question mpe na tuna frère parce que nalobaki okani na, na, na intro awa est ce que moto soki azalaki sataniste alongo sataniste akomi eh, bon aye kosala témoin nde tomonaka akomi ex nde balingi komibenga akomi ex sataniste est ce que nécessairement Il faut asala atonga eglise est ce necessairement il faut akoma oyo akomi serviteur de Dieu akoma c'est à dire que akoma akoma evangeliste asala mwa lingomba na est ce necessairement est ce on peut pas être un ex sataniste ndenge olobaki awa na ebandeli osali témoignage na yo mpe ofandi ofandi na yo mpe ozolanda mateya mpe nayebi te est ce qu'il faut nécessairement parce que tomoni komi mangomba mosusu ekomi ya ba ex sataniste donc epuis na kati ya, ya, ya, ya lingomba na ye ya likalbo na ye asalaki aza mpe kaka korevenir toujours kaka na bwa batémoignage na ye nazalaki boye apesi ah, exemple azalaki ke azocontinue kaka na biloko na ye wana est ce que mpo na kozala serviteur de dieu fo ozala aussi ozala ex satanise eloko nokoloba pa mpo nango frère fo babiloko wana tomona yango depuis kala um, mm. ya un monsieur akufa déjà famille neteninga don rigueur te bana benge mopero mm. oyebi ye Ah Mopero. Oui. Ouais, Mopero ah, akoka motema ba série moko boye. Eh. Après akomi soki soki pasteur. Après voilà. azongi lisusu mm. musique ya mokili. Après azongi lisusu kotola, mm. après azongi après ayekufa. Mm. Ça dit frère. Mm. Ouais. Euh, moi moi je pense que ça ça ba D'abord un euh, soki omoni mutu prétend venir de Dieu epa Nzambe. Aza koloba na bino qu'il faut atonga temple pona Nzambe. Aza moto ya lokuta. Pourquoi? Puisque Yesu oyo aza Nzambe, tango ayaki na mokili, il avait la possibilite ya kotonga temple mpe batie na ba ange uti libanda bali kokengela, mais il n'a pas fait ça. Pourquoi? Puisqu'il a fait de nos corps son temple. Ozomona? Soki omoni mutu abiki azalaki euh, comment dirais-je ma, euh, donc c'est un magicien ou ex sataniste après akomi pasteur ou akomi maman pasteur ou bien puisque euh, c'est-à-dire akomi je, je sais pas à, à ça l'église okomona ke babiloko tomona epa ba ba faux pasteur nyoso na bakabundi walesa toi to epane to nyoso mm. double pourquoi puisque déjà ayebi comment ko ko attirer batu akosala mwa vraiment na ndenge petit ko ya mwa lucidité moko lucidité moko boye que non mm. ba professionnalisme ba jeune et niko bani il est venu n'est-ce pas pour s'enrichir et puis mingi mingi frère soki moni mutu alobi que aza mwana nzambe En general batuni ye kombo na nani? Bon kombo na ngai pasteur Alime. Rien. Rien. Kombo pasteur Alime azala te. Ngai neveu na ngai kombo ne Jacques Pasteur. Kombo na ye. Yo siko kombo na yo ekomi pasteur Alime po eza prenom ou bien po eza c'est-à-dire ce sont des gens qui veulent n'est-ce pas bapesa bango lokumu frère comme Yeshua hmm. dira na Matthieu 23 que ils aiment la, donc les premières places dans les synagogues c'est à dire mutu aye ko kopesa témoignage soit soit disant que Nzambe abikisi ye mais na kobikisa wana akomi koluka siko ye azwa n'est-ce pas donc primatie likolo ya batu azwa n'est-ce pas euh, balinga yango nini contrôle likolo ya batu azwa akoma siko komanipuler batu et ce qui est totalement faux Ya une fille comme ça aza na, na Kinshasa wana namonaka ye mpisu te baseki mwa akoma ekotia makele ebele ebele boye aza so na chaîne moko hmm. mpe ya nini ya chaîne moko mpe ya nini ya youtube boye fi yango ana Kinshasa kuna asala makambo kaka ya makambo soit soit soit disant ya nini ya nzambe elle aussi hmm. anda koyamba bato kuna epa na ye te oh non hmm. moto moko akufaki alamuki bona boye après bakomoswana est-ce que on peut croire à ces choses est-ce que une personne qui réellement et puis moko kutu oyo kutu ana koleka pa fille wana akamo kene pa kabundu à l'aise oh aza moto nzambe hmm. ah bon ozo mona c'est dit bref ni kobani hmm. frère moto oyo alingi ba pese place à liboso na fête na ba synagogue hmm. aza moto nzambe te et un enfant de Dieu même si oza na don pastoral, don prophétique, don apostolique, don évangélique, mais don à docteur, frère. Et ça, don. Tu ne viendras pas ici devant au commis, au oh, docteur, révérend docteur, Alimia, non, au salangoté. C'est ça le problème aussi. Mm. C'est pas ce qui n'a répondu à tout le monde. Effectivement frère, mais peut-être que la question oyo na otuna parce que nde peut-être toza ko remarquer na bato bato batalaka bamonaka on voit que bato wana baza na kobanga ya Nzambe te babangaka Nzambe te nga parfois esalaka ngai nayebi te puisque même bapaya mosusu mpe pas se permettre na biloko mosusu oyo bango basalaka Ozali ex sataniste, soit disant ex sataniste, oye na mensonge, oye kokosa bana nzambe, ozo banga nzambe te, mais ozo tia kombo ya nzambe liboso frère, comment est-ce que ces gens là n'ont pas peur de Dieu, parce que bien que tango mosusu ba senga batu bo bangaka nzambe attention boye, mais ye moko azo banga te, mais azo senga batu ba banga, mais ye azo banga nzambe te, est-ce que nayebi te frère, nayebi te place nini oko fungola, comment ces gens là n'ont pas peur, baza na crainte ya nzambe te? Bon, omoni na langage ya biso batobaka hmm. mosusu akozala mal éduqué, mosusu mpe impoli. Tu vois? Hmm. Sikoyo nayebi te entre les deux wapi eza mpenza danger, wapi eza mpenza donc grave. Hmm. Moi je pense qu'elle est plus mal mal éduquée. Pourquoi? Puisque donc okozala mpe bien bien bien éduqué mais impolitesse moko etikalaka après. Ces gens qui n'ont qui n'ont pas la crainte de donc de Dieu puisqu'ils sont du diable frère ils sont du diable ils sont du diable ozomona ntango biso tobetaka makambo tobetaka masolo ya makambo ya badime par exemple o dime bozoi bana nzambe bona boye frère basekaka biso bita bato bacomprendre te ke cop nde eza awa ozomona cestadi mpo na bango ils veulent n'est-ce pas faire des choses oyo lokola ba loka ba nyama au fait instinct mm. ça dit ata sali ne makambu nyoso wa sala wana donc ça dit pona eza nango normal ya nango normal ça dit il n'a pas au fait euh, une minute à ko réfléchir même que est-ce que maman na sala penza est-ce que eh, ah, il donc il n'a pas ça et puis ce qui est encore plus grave mm. mm. na kati ba ba groupement na bango wana Il ya pas de gens oyo ba ba ba bebisa yango verite bo en face puisque aza papa aza dadi aza boye na boye c'est-à-dire akomi nzambe na bango bakomi kolata lokola ye bakomi koloba lokola ye bakomi kosala lokola ye puis soki ye aza te omonaka ke ye aza te ce sont des gens comme ça frère maintenant on peut pas se poser des questions pourquoi puisque une personne qui a réellement Yeshua dans sa vie comme maître frère okosala likambo mais o reflechir deux fois est ce que na sala mais bango c'est pas comme ça hmm. c'est à dire bango hmm. c'est même plus le, le cœur il y a une petite histoire na betango rapidement un frère hmm. tozalaki na kati ya allemagne awa barefoule barefoule batindi ye na mboka moko euh, kote ya ba ya bacolombie soki balie kote babani donc non pas non pardon batindi batindi na congo ye asali kaka effort mpo aya susi poto apres azwi soki azwi nzela soki kote ya colombie soki kote nini wana Parce que kuna nzoka pasi kutu eleki na na pasi ya Congo. Siko akoluka même azonga azokoka su te. Après akomi koluka un peu ameka ko contacter batu kotoyo entre autres biso misusu tout ça tozalaki na ye. Comme il était quelqu'un anda ko evre na kati ya ba église nyonso ana kati Allemagne awa. Qu'est-ce qu'est-ce qu'on s'est on s'est on s'était dit. Tokende toyebisa ba pasteur wana quand même hein, bameka pe kotia pe quelque chose to ezala mbongo ebele po toyede ndeko azonga mboka. Frère, ozwa zero. o te ntango azalaki awa tobenge azoboya okende oboya okende seminaire koma yo moto aza na mpasi ozoka apele mabe ya moto aza na mpasi c'est ça les hommes sans cœur parce que moto abongo aza na cœur te c'est qu'il n'a pas dieu comme il n'a pas dieu il peut faire n'importe quoi c'est ça aussi le problème frère Ça c'est vrai, vraiment hum, bon qu'ils allaient à mokili ezali ya kobeba. Je crois que babiloko oyo nde toloba pe na ba émission na biso également Nyoso oyo elekaka eza pe ya kotala te, ezali ya kolanda te, ya koyoka te. Esprit ya discernement il faut vraiment ezala surtout na bana Nzambe parce que mingi bazali kobunga parce que tofandaka pe awa omona mutu atindeli yo video frère tala oyo vraiment temoignage oyo ezali somo frère il faut bolobela yango maman c'est à dire que dejà parfois bakomaka embarquer na ba histoire moko oyo ezanga mutu na makolo. mais ye azolanda yango azo trouve yango venake yango epuis akoti baza vraiment mbale na kati donc il faut vraiment faire attention bandeko bino boza kolanda biso pene tosala baémission oyo ezali tout simplement mpona koattire tobenga mpe mwa sone d'alarme bendi na momi attention attention réseaux sociaux eza ya kobeba bafo bakomi ebele frère kashis olobi awa na ebandeli awa ezali plus mpona mbongo mpona bavue mpona biloko ebele ebele cestadire que des gens na qui viennent mingi bayaka na masolo ya lokuta Po ba benda kaka bino mais il faut pe bosala attention na biloko bozali kolanda mais pona kosisa frère frère kashisha pona alobaki lelo eza mwa mulayi te mais bon bien que ekomi kaka mwa mulayi muke mais par rapport ya ba temoignage wana ba ex sataniste qu'est ce qu'on peut demander na bato bazolanda biso awa nalobi yango mwa muke awa Tolandaka yango ou bien tolandaka yango te qu'est ce qui est important pona mwana nzambe? Quel doit etre le temoignage oyo ekoki kosala mwana nzambe que azala plus edifie que ba mususu oyo ya par rapport bango balandaka eloko okoki koloba pona kosisa cette emission frère? Bon, avant na sa émission, je pense na kotanga euh, passage moko rapidement. Moi, le coup totangi mingi te puisque hmm. il y a pratique, eh. hein, c'est que nous voyons. Mais je, hmm. je parlais tantôt à Mutumoko Oyo. la magie et provoquait l'étonnement du peuple donc de la Samarie. Tous, hmm. depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutait attentivement et disait, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Il, il, écoutait attentivement parce qu'il parce les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais, mais, yoga mais, mais quand ils eurent cru à Philippe qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Et puis Simon lui-même crut. Et après avoir été baptisé, Bato bayoki mateya, bato babongoli motema. Ye moko magicien abi ke non ngai donc namoni mpe ke bo baptise mpe kaka ngai ozomona epuis mpe ntango abongoli motema azalaki baptise tomoni te quelque part aya keno aya koyebisa so omoni magie na ngai ezalaki so nasali boye nono donc déjà du fait que ya kopesa batémoignage na bino mpo na kozonga na kati ya réponse ya question na yo s'il faut regarder ça ou pas frère Ou pas Nous, pouvons, nous ne pouvons que conseiller. Hmm. Euh, omoni omoni toza bapapa bana mwana soki opekisi ye eloko ka eloko opekisi ye nde agetala eh, donc euh, nous ne pouvons que conseiller koloba na biso boye eh, passez votre temps plus à, à, à écouter des choses qui vous édifie soki ozoka makambo eza koédifie bino omonake makambo so ekoma ekoma ba, donc ba futilité pourquoi puisque balance ekoma na kati donc omona mutu no mpe komoba ah non non non non oh, moi je vais passer mon temps euh, deux heures du temps mpo otala banini babiloko ezanga motu na makolo et, et pour dire aussi par rapport à batémoignage wana danger nango eza ndenge danger nango eza que mpo na mosala na ye alors yango nabi émission ezalaki vraiment mpo na koloba na bino bana nzambe bokeba bokeba La, donc le monde eza, eza tellement kopesa biso bapossibilité ebele mais batie nyonso tu na kati ya nzela ezala munduki ezala mbeli ezala drogue zwa na yo otomona Nzoka yo kasi bapesi yo liberte nzoka balingi obeba siko soki ozolanda makambo oyo ezobebisa yo ezobebisa bana ezobebisa n'est-ce pas tana tana oyo ezali précieux un jour okoregrete que moya ozonga susu nsima ezala te puisque tu seras déjà dans les griffes n'est-ce pas donc du diable je pense eza mona nga ya fin mm. par rapport à émission merci merci en tout cas frère kashisha na mateya kitoko lelo je crois ke bato balandi yango na bokebi nyonso bazali édifie comme toujours na biso yanso tosalaka mpona koédifie bana nzambe awa tozalaka mpona komikumisa te toka te mpona komilakisa te ezalaka eloko te awa vraimen ezali tozalaka mpona kikumbo ya nzambe ezala liboso voilà c'est un peu ça tokomi vraiment na suka ya cette émission frère kaisha merci vraiment na nyonso na mateya ya, ya lelo vraiment tokutana prochainement comme d'habitude tout le mercredi de rendez-vous na biso ya bino nde bolandaka biso en tout cas botikala malamu esika bozali à très bientôt na prochain numéro merci beaucoup merci beaucoup